Çakır! Sen en büyük olacaksın. Biz en büyük olacağız kardeş. En büyük olacağız. Şerefsiz! Şerefsiz! Sakın ölme! Ölme lan! yeter! Artık zaman senin Çakır. Sen en büyük olacaksın. Biz... En büyük olacağız kardeş. Ölme! Ölme lan! Ölme lan şerefsiz! Ölme! Çakır! Sen en büyük olacaksın. Biz en büyük olacağız kardeş. En büyük olacağız. Şerefsiz! Şerefsiz! Sakın ölme! Ölme lan! Ölme lan şerefsiz! Artık zaman senin Çakır. Sen en büyük olacaksın. Biz en büyük olacağız kardeş. En büyük olacağız. Çakır! Sen en büyük olacaksın. Biz en büyük olacağız kardeş. En büyük olacağız. Şerefsiz! Şerefsiz! Sakın ölme! Ölme lan! zaman senin Çakır. Sen en büyük olacaksın. Biz en büyük olacağız kardeş. En büyük olacağız. Çakır! Sen en büyük olacaksın. Biz en büyük olacağız kardeş. En büyük olacağız. Şerefsiz! Şerefsiz! Sakın ölme! Ölme lan! Artık zaman senin Çakır. Sen büyük olacaksın. Biz en büyük olacağız kardeş. ölme! Ölme lan! Ölme lan şerefsiz! Ölme! Çakır! Sen en büyük olacaksın. Biz en büyük olacağız kardeş. En büyük olacağız. Şerefsiz! Şerefsiz! Sakın ölme! Ölme lan! Konuş! Sakın ölme! Sakın ölme! Ölme! Ölme lan şerefsiz! Artık zaman senin Çakır. Sen en büyük olacaksın. Biz en büyük olacağız kardeş.